Yo fui a comprar un tabaco de marihuana, porque yo no le escondo, fui al punto. Yo estaba ebrio. ¿Fuiste a comprar un tabaco de marihuana? Sí, al punto de los chiripos. Y eh, nada, me senté con ellos ahí, me puse a fumar y ellos me ofrecieron que si queréis pedir motor, yo le dije que sí. Y dicen ellos que me dieron 15 mil pesos, en realidad yo estaba borracho, porque al otro día yo amanecí sin un centavo. Y motor ahora no lo quieren dar, se quieren quedar con él. ¿Dónde? ¿En el punto? Sí, yo quiero pagarle dinero supuestamente que se debe. Mm. La policía fue conmigo ayer a, sacarlo. Pero hoy lo tienen escondido el motor. Ellos van a beber hoy, no sé. A ver si se recupera el motor. ¿Dónde, que, te, dónde que se entonces? ¿Los chiripos? En los chiripos.